الله صلى الله عليه وسلم أحبة الله والذي خلق الحبة وبرح النسمة إني أحبكم في الله وقل الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم وما بكم من نعمة فمن الله فمن الله مش بمزاجه ولا بفعلاته ولا بقى. كل النعم من عند الله النعم سبحانه وتعالى ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يعني احبتي في الله يعني احنا مش واقفين بس على على الارانب او هاويين ارانب بالعكس احنا هاويين كل حاجه بسم الله ما شاء الله انا هوايتي انا اقول لكم يعني عندك الشيخ سامر ومشايخ الشيخ مختار بسم الله ما شاء الله هوايتهم صيد السمك انا هوايتي العب على الاكورديون لان دي هوايه عندي حتى زعلتم انا سمعت حاجه وحاجه بسيطه بقول كده كده يعني ايه بنعمل احنا البيت كنا في شغل واكل عيش احنا اكل عيشنا يعني بنضرب بعدين الله اكبر إيه إيه انت اللي ايه انت اللي ايه اللهم صل على حضره النبي انت جبت المعلومات دي منين برضه تقول ده من دايما كده تعاطى بالنسبه لك قال لا ده ميزان روح ده ميزان روح انا بحب المزيكا وبالتالي جه عندي واظب في العلاج وصل اللهم صل النبي انت استاذنا يا استاذ احمد اه والله لا لا هو تفوق عليا هو تفوق عليا في المزيكا وانا بحيي الشيخ احمد اسمع منك حاجه كمان الشيخ احمد بنلعب بنلعب الجزائر الجزائر هو القران يا امين سبحان الله بس هي دي يعني هي هوايه بس دي هوايه يعني اسمها معلومه ما اشرح عشان الاخ ما يزعلوش مننا يعني احنا ايه تنيت مع عملنا كل حاجه عملنا كل حاجه بتوع الاغاني دول الملابسين اقسم بالله ما حاجه بتقف قدامهم يشتغلوا اي حاجه في اي حاجه وعندهم هوايات كتير وبسم الله ما شاء الله اني احبكم في الله وما تنساش تدعموا القناه بشير ولايك وتشتركوا معانا في القناه حتى الخير ده كله يعم على على العالم العربي كله طب النشيد الوطني بعد اذنك يا سيدنا اه هنجيبه قبل ما نمشي هنجيبه شويه آه وعارفين شعوب ربنا سبحانه وتعالى عامل شعوب وقبائل حتى ونقارب لما نسعى مع بعض ونتعرف على بعض ونشارك مع بعض يبقى ماشيين على وحي الله تبارك وتعالى وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم احبتي في الله اترككم في رعايه الله كان معكم محمد بيوم دياب استاذ اشرف بلادين في الموسيقى ان شاء الله والى لقاء قادم ان شاء الله لو كان في الامر بقيه ان كان فامننا اللهم اهدنا واهدنا امين واجعلنا سلبا لمن اهتدى اللهم اجعلنا هداه